ドリフレを始めます いですかね大丈夫ですか 反対に手をお願いします はい実際はベッドで行います以上です